名前は香取雄太郎です香取雄太郎といい若いもんがこんなところで何をしとるんだはいいい若いもんは勉強しとりますえ勉強だとこれは鳩ですか you kidding me?